Halo, nama saya Luisa Layung Pertiwi. Saat ini saya calon advokat magang di salah satu law firm di Yogyakarta. Saya ingin bercerita mengenai pengalaman hidup saya dituntun Tuhan sendiri untuk mengenal Tuhan lebih dalam. pengalaman ini berawal dari ketika saya tidak kunjung segera menyelesaikan tesis saya dan begitu banyak orang, orang tua, sahabat, kerabat yang bertanya kepada saya, "Kapan kamu lulus?" Sampai pada akhirnya kepala program studi sendiri yang menegur saya untuk segera menyelesaikan tesis saya. Karena saat itu studi saya sudah berakhir. Lalu kemudian saya mulai mengerjakannya setiap hari ke perpustakaan dan mulai menghidupi misa harian di gereja Santo Antonius Kota Baru Yogyakarta. Dari pengalaman itu saya ingin menceritakan bahwa Tuhan tidak pernah menyerah terhadap diri saya walaupun saat itu saya sudah mulai menyerah dengan diri saya sendiri. Tuhan hadir melalui sapaan, melalui misa harian saya diteguhkan, lalu kemudian sampai pada akhirnya saya mengenal spiritualitas Ignasian yang kemudian mengubah cara pandang hidup saya terhadap segala hal. Oleh karena itu, saat ini ketika saya melakukan pekerjaan, pelayanan, saya akan menekuninya dengan serius untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar.